hello and welcome friends time का फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे यूज करेंगे उसी की बात करेंगे हम सिर्फ टाइम जी हां दोस्तों सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं मैं फिर ये लगेगा कैसे यूज कैसे होगा इसी की बात करने वाले हैं तो बहुत ध्यान से देखते रहिए और आई uh, होप कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि टाइम का फॉर्मूला कैसे यूज होगा तो सबसे पहले एक टेबल बनाया मैंने ये टेबल देख लीजिए इस तरह से कुछ बनाया मैंने आप देख सकते हैं यहाँ इंप्लॉय आईडी दिया है ऑटो नंबर और ये टाइम दिया है शॉर्ट टेक्स्ट रखा है टाइम को शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा है मैंने और यहां पर इस तरह से क्लिक कर दिया है ठीक है अब ये दो टाइम आ रहा है यहां पर एक हमें क्वेरी बनानी है तो क्रिएट पर चलते हैं और चलते हैं कहां क्वेरी डिजाइन पर तो क्वेरी डिजाइन ये दिख रहा है क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है एड पे क्लिक करना है एड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों फील्ड आपको दिखाई पड़ जाएंगी इन दोनों फील्ड को उठाइए और यहां लेके आ जाइए आगे चलिए अब यहां पर आएंगे तो यहां पर मैं कोई भी जैसे मान लीजिए हम टाइम की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ टी लिख देता हूं ठीक है और यहां पर लगा देता हूं कोलन ताकि पता चलता रहे कि हम टाइम की ही बात कर रहे हैं और या फिर डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं मैं T I M E time ये लिखा हमने अब तो कोई ना कोई फील्ड का नाम तो देना जरूरी है लेकिन फिर भी अगर नहीं देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये देखिए सत्रह बज के पच्चीस मिनट सत्रह सेकंड हो रहे हैं अब देखिए यहां पर मैं आपको करंट टाइम दिखा रहा हूं संडे है आज और 16 मई 2021 का दिन है और ये टाइम देखिए सत्रह बज के पच्चीस मिनट हो रहा है यहां पर भी सत्रह बज के पच्चीस मिनट हो रहा है अब यहां पर अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है ई वन टू थ्री जैसे ही क्वेरी बनाते जाएंगे ये आता जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइमिंग ठीक है ये लिख दिया मैंने टाइमिंग तो ये इस तरीके से आ जाएगा आप देख सकते हैं अब यहां पर